तो बात मैं ना जाने है सपनों के रास्तों रहना जाने है दिल की बातें धड़कन जाने है जिस पे गुण